to'y qachon endi deb so'rayvermang ko'p o'zimdan o'tganini bilib turibman siz so'ragan o'sha visol onini hammadan ham ko'proq kutib yuribman e ne bo'lsa ham uylanaman kelasi yil u paytgacha remontni ham bitiraman jonga tekkan bu bo'lmag'ur savollardan qarab turing inshaalloh qutulaman